jsme u východu, kde už lidi mají uh, eh, maj svoji, svoji dávku měsíční jídla. Někde je to rozdělený po uh, deseti rodinách, ale tady už si lidi zjevně uh, to rozebrali do menších, do menších skupinek. A už tady panuje velká radost a lidi jsou, lidi jsou hrozně spokojení po dlouhé době, tak dostali pořádnou zásobu jídla. Bylo hodně vyhladovění. To je dávka pro 10 rodin, asi 600 lidí na měsíc. A každá rodina dostane, dostane nebo každý těch 10 rodin dostane pytel fazolí, pytel cukru, 15 pytlů mouky, kolej, čaj a speciální nutriční výživu, která se jmenuje Famix. halkeed goormaad wasaarad timid si fiican u hadal ah goormaad goormaad timid just we stay here for two months for two months aha aha and where they are coming from again ka timid just I'm from Hudur ah from Hudur yeah. so and how is she happy about the food now hadda seeda u aragtaa arrinta raashinka ladiin qeybiyo ma ku faraxsan tahay I'm very happy one month. For one month. Yeah. yeah. I was a farmer, and uh, I was having some uh, cows, 40 cows. Goats. So what happened? What happened to the child? One child is died. Yeah, but why, why died? What happened? maxaa ku dhacay markaa ninkaas child is bomb a bomb bomb aha aha from from the airplane intaan soo kacay dadkii anigoo wareegaysanaya dadkoo dabalay haddana meeshii lagu galay fiidihiisii baa meeshii igu yimid dhexda evacuated and I went somewhere. Then I don't know the environment. Then I just uh, round and to come again to, to the Murugabe again. Mm -hmm. haddaan soo qaadino waxaa idhi dawladdu meeshay jirto iyo meeshaa uun naftu meel wixii taga wixii dhexda ku dhintay yeenkiisa ee wixii kuula tagaba xaggaa uu carar u baanay just that I decided to go where I can I can go to my children oon iyo baahi gabadh labiyo toban jirta iyo tun laba jiroo dhabarka lagu waday baa dhaxda igaga baktay tun labiyo toban jir bay ahayd oo yarbukaan bay tun laba jir bay ahayd maxaa ku dhacay marka baahi iyo oonku